会場の皆様こんにちはこんにちは横浜を中心に活動しておりますハマスマラッシュと申します今年の演舞テーマは大地の響き空海風そして我らが今踏みしめる母なる大地さあ皆様耳をお澄ませください 聞こえてくるでしょう我らハマスマラッシュの熱き鼓動がそう大地の響きが構えて横浜にハマスマあり Free! し重なる期間につながるしつなげるんだ重なること海を振らしたいところドローをともろうとも大事なのと涙の言われたますな伏線の時と奥は無理だこの星に命はが終わりだ繰り返す式は返されないんだそれより理由は春に発生このだけの心を気づいた下のせい今につなげたその土産の